そばですねおそば漬物温泉卵でこれがケンタッキーのエビのプリプリのやつを買ってきましたではいたます美人なじゃないもんですね 마사지お年玉っていうのはねいつまであげるべきなのかな何歳ぐらいまで 成人した大人に会えるってもどうなんかなもらう方が嬉しいでしょうけどね ではエビのブルーベリーサンドイッチをやってみようまずこのままね何もつけずにうんうんうんなるほどうんうまいな タルタルソースもねついてくるんですよではタルタルーナツでもう一口うんあもちろんうまいわ 最近病院のねトイレの張り紙にトイレットペーパーを持って帰らないでくださいと持って帰る行為は犯罪ですって書いてあるんですけどトイレットペーパーなんか持って帰る人いるんですねあのそんな机に持ち帰っても大したことないのにな これうまいマジうまいヘビといよりもチャウチャウソースがうまいのかこのねチャウチャウソースをねうまく作れないんだよな同じ量ねできたらいいんですけど イレの前でね、っていうかもうだいぶ昔の話だな。当時のトイレは、トイレットペーパーがセットされてないんですよ。紙は不思議や、表にある自動販売機で買えってことで、100円入れて、 ガチャンとポストンって出てくるんですけどもその時そこに若いお兄さんがね見てムズムズしてねガチャンガチャンって言ってそのたんびにお金が落ちてくるんですよそのお金を認識できないですよね機械の方がガチャンガチャンお兄さん別に100円持ってないみたいだからもう不死になってもうお前これはかなりきつそうだなと思って俺の持ってたティッシュを どうぞ使ってくださいみたいな感じでったんですよありがとうございますって言ってトイレバーン書き込んでうんじゃあなみたいな感じでねいいことしちゃいましたよ チェンジ動いきます そこから年越しそばっていうのがやり始めたんでしょうね江戸時代入ってくらいかなまあ当時とは食事の内容とは全然違うでしょうけど 実昔のおせちっていうのは、食べ物屋がね、魚や肉やなりが、個人商店で食べ物を買わなければ、物が手に入らなかったわけですよ。僕らの子供の時はね。だから、あらかじめ食料を買い込んで、料理にして、補充に詰めて、3回日はそれで過ごそうということみたいですよね。 その選手の変なこと思い出したよ小学校2年の時も鮮烈に覚えてるんですけどもなぜかその日はねパンツを履かずにジーパン履いてたんですよで お風呂に入ろうかと思ってジーパン下げたらジーパンのチャックを押し上げたらこれあれって噛み合うでしょうかなんて金具と金具がそこにチンの皮挟んじゃったもんだからピヨってなって動かなくなって痛えってなってで何秒何秒も動かすんだけど取れないんですよもう泣きそうになって母親のとこ行ってこい取れないわとか言っちゃしたらまあ こう何べも何遍も出るんですけど取れへんわーと言ってね発聞いたら口の方からもう相当動揺してたみにで救急車呼ぼうかまで考えてたらしいですよまあ幸い動かすうちにスポンって抜けて取れたんで助かりましたけどあのままね取れないと怖いですね よもう二度としないけど リプリエミっていうのはエビフライなんですけどもタルタルソースがめちゃくちゃうまいということが分かりましたこれ季節限定かな も朝日ドライゼロ。ビールに近い味ですね。まあ、飲んで酔っ払うことは全然ないんです。当たり前の話なんですけども。こういうのがないとなかなか検出できないなと思ってね。 卵いきますうめえあ皆さん紅白見ます紅白じゃあせん それに対抗して、プレスとか格闘技やるでしょ。あっちもしてくださいなと思ってね。 米もうまいけどそばうどんもうまいですよねまあ毎日食べるとしたらお米かな 皆さんも僕みたいにならないように健康管理しっかりしてください本当にね食べただけで咳込むなんてもう大変ですよはいそれでは新しい新年カウントダウンに向け令和2年を迎えます今日もごちそうさまでした